cuatro verdades reveladas sobre tu destino profético. Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca, el fundador del Ministerio Luz de las Naciones, y hoy hablamos de cuatro verdades reveladas sobre tu destino profético. Primera verdad, todos tenemos un destino profético. que es ese destino profético? Destino profético solamente es una forma para decir que Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene un plan para nuestra vida. Eh, este plan nosotros decimos que es un destino profético porque Dios empieza a trabajar en este plan desde antes que eh, va a pasar nuestro nacimiento hasta llegar al final de nuestra vida. Y es profético porque todo sale de la boca de Dios, todo sale de la voluntad de Dios. Entonces cada uno tiene un destino profético. Ninguno eh, va a llegar en este mundo por casualidad, sino que siempre Dios tiene un plan. Ahora puede pasar que hemos nacido por, eh, eh, porque nuestros padres no tenían eh, la intención de tener un hijo, pero seguro que si estamos en la tierra es porque Dios sí, Él tenía un plan para nuestra vida, Él tenía un plan para tu vida. Segunda verdad revelada, no somos nosotros quienes elegimos el plan, es Dios que lo elige. Eso también es importante porque muchos quieren hacer lo que quieren en su vida, quieren hacer su propio plan, eh, su propio proyecto. Pero no es así. El proyecto, el plan, es de Dios. Tú no puedes elegir tu voluntad y pedir que Dios va a bendecir lo que es tu voluntad. Al revés, tiene que orar para reconocer su voluntad y Dios va a bendecir su voluntad a través de tu vida. Amén. Tercera verdad revelada. El plan es recibido por los apóstoles que nos los transmita. Eso también es importante porque el plan es de Dios. Dios planea, hace un proyecto para tu vida, pero muchas veces nosotros no vamos a recibir este proyecto porque necesitamos del ministerio apostólico de los apóstoles que como padres espirituales puedan transmitir en nuestra vida el plan que llega directamente del trono de Dios. Por eso el ministerio apostólico, que es un ministerio de paternidad, es también un ministerio para dar sabiduría, dirección a nuestra vida y para que nosotros podamos entrar de la forma correcta en el plan que Dios tiene para nosotros. Cuarta verdad. Dios nos va a preguntar si hemos cumplido el plan. Cuando va a acabar nuestra vida, no solamente vamos a dar cuenta a Dios de nuestro pecado, sino también si cumplimos con el plan que Él tiene para nuestra vida. Eso es importante porque muchos piensan que pecado solamente es si hacen algo de mal. Pero la verdad, la palabra pecado significa que no vamos a, a llegar al, al objetivo, al target, a lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces también, si nos vamos a cumplir el plan que Dios tiene para nosotros, entonces también esto al final de esta vida vamos a tener que dar cuenta a Dios. Entonces con eso quiero saludarte. Hemos hablado de estas cuatro verdades reveladas sobre tu destino profético. Y si quieres, estamos aquí para ayudarte, para orar por ti si necesitas de oración, de liberación, y también para ayudarte a entrar en lo que es tu destino profético. Hasta pronto. Adiós.